Hei, tiesit sä, että se oma kotiin somekampanja alkanut? No, mehän sitä tehdään. Ai, no niin joo. Tota, pitäisikö meidän haastaa noin muut ohjaamat ottamaan asumisen asiat puheeksi? Pitäisi ehdottomasti. Mm. Eli haaste on teille.